5, 4, 3, 2. Hoy me levanto yo y me pongo a pensar en la realidad, en las cosas que he querido dar. Y me parece increíble, tengo la oportunidad que por fin el pueblo pueda escuchar hablo cuando vaya a cantar y algo me puso triste. Hace mucho tiempo atrás me mataron unos pan y quiero dedicar Esta canción se las voy a cantar para que allá no estén tristes Hoy me siento feliz Siento que Dios está a mi favor Qué bonita la vida así. Es indescriptible lo que hoy siento vivir. Hoy me siento feliz. Siento que Dios está a mi favor. Qué bonita la vida así. Esto es indescriptible lo que hoy siento vivir. Voy a ponerme estos zapatos y este pantalón, esta camisita y un poquito de loción, este encendedor para encender un cigarrillo y en mi bolsillo par de condoncillos, un poquito de gomina para verme atractivo. En la billetera, dinero en efectivo y me voy a celebrar que todavía estoy vivo, que las cosas del pasado o hace rato olvidé. Le prometí que cambiaría y yo cambié y este es el resultado. Esta canción se la dedico a Felipe y Andrés William. En el nombre de Dios se la de Pau, también a mi abuela, a mi abuelito. Ellos son los que me cuidan, ellos son mi angelito, a mi ángel de la guarda y a mi espíritu guía. Gracias a Dios por darme esta alegría. Hoy me siento feliz. Siento que Dios está a mi favor. Qué bonita la vida así. Esto es indescriptible lo que hoy siento vivir. Yeah, un saludo especial para un pana pirulay que lo llevo en mi corazón en la night. sabe que en mi corazón por siempre estará este blue rata y es aquel que le va a cantar. Esto para ti en mí, nunca tú vas a morir, siempre estarás aquí. Esto para ti, pana mío, para ellos en el cielo y yo aquí en la tierra. Un saludo especial también para mi abuela, esa gente que en el cielo a mí me apoya. Yeah. Hey, hoy me siento feliz. Siento que Dios está a mi favor. Qué bonita la vida así. Esto es indescriptible lo que hoy siento vivir. Hoy me siento feliz. Yeah. Siento que Dios está <laughs> a mi favor. Qué bonita la vida así. Esto es indescriptible lo que hoy siento vivir. Yes, man. Esto es un regalo de mí para ustedes, de corazón. Blow Rata, la leyenda musical. Aquí en la house. ¿Aquí dónde? en la calle <laughs> para ti.